Por otro lado, con esta meta se pretende promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo productivo y pleno. Para esto puede ser de gran ayuda la informática. La economía global es cada vez más digital, por eso las TIC pueden generar crecimiento económico. Para ello es imprescindible poseer estrategias digitales tiene una fácil explicación. La informática es el camino hacia el cumplimiento de estos objetivos, pero no tan solo son importantes los avances técnicos. Este desarrollo debe ir acompañado de una correcta formación digital. Existen muchos campos por explotar desde el ámbito de la informática. Uno de ellos es la oferta de formación gratuita para el sector de la población con recursos limitados que deseen ampliar su conocimiento, ya sea para encontrar un empleo o por interés individual. La presentación de una solución a este problema es muy simple, solamente se precisa de un conjunto de estudiantes motivados y apoyo a las entidades públicas. Si algunos centros docentes habilitaran entornos de acceso libre, sería posible organizar una cartera de estudiantes de todas las licenciaturas interesados en resolver cuestiones y dotar de información básica a aquellos que lo soliciten. Esta idea también busca el beneficio de los propios estudiantes, ya que al participar mostrarán en público sus conocimientos, capacidad de discurso y trato con terceras personas, aptitudes que toda empresa busca en sus trabajadores. Qué mejor situación que esta para encontrar el trabajador ideal que necesitan contratar. A dicha solución se le pueden añadir modificaciones de todo tipo. En conclusión, la forma de mejorar la calidad laboral y económica de la población con más dificultades realmente está en nuestra mano. ¿Te apuntas?